hiltzen gaituzte. Beinola, denonak izan ziren lurrak kendu eta gozes hiltzen gaituzte. Asmatutako herrien mugen tartean, itsasoan itota hiltzen gaituzte. Etxean, kolpeka, irainduz, gure gorputzak gorrotatzen irakatziz hiltzen gaituzte. Lantegietako lanordu luzeetan hiltzen gaituzte euren lugakietan demokraziaren izenean hiltzen gaituzte. Ziega hiltzen gaituzte. Gure denbora saltzera behartuta bizi eta bizi barik hiltzen gaituzte. Baina guk bizitza hautatu genuen. Komunitatearen bizitasuna, elkar zaintzaren babesa, elkartasunaren samurtasuna, auzo boteraren indarra. Bizitzea hautatu genuen. Ez bai, bai genuen beste aukerarik Ez genuelako ezer galtzerik, kateak besterik ez. Eta lanari ekin genion, txikitasunean, nora ezean. Zaiakera, zaiakera, auzo oso bat bizi berritzen hasi ginen. Erreka lehor, gure trintxera bihurtu genuen. Espekulazioaren kontrako trintxera, bizitzaren gotorleku finean. Herriaren espresio hor ordea, potentzialitatera aldatzaia duenean, zanpatua eta suntxitua izan behar da erasotu, kolpatu, edo asimilatu behar du kapitalaren hidra gozetuak. Horrek ez digu egnotasunak enduko. Mendeetako borrokak eraikitakoaren defentsarako irakaspenak dira. Erasoak, lorpenen sinale baino ez dira. Eta orduan, erasotuak izan ginenean, inoiz baino zenago oiukatu genuen bizirik geundela. Bizirik behar dugula. Lanean jarri ginen, ohi bezala inurri txikien antzera, kapitalak suntzitutakoa berrera ikitzen, eta beste mundu bat posible dela erakusten. Eta inoiz baino indartsuago etorri ziren gurera irriak, lastanak, auzolanak, paretetako koloreak, bilera amaigabeak. Berriz ere etorri ziren gure lanaren fruitu txikiek sorturiko zirrara sentu gabeak. Gorputzak astintzen dizkiguten irrika iraultzaileak. Zeo zeraria errotzen lurpean. Kristalesko gazteluak eusten dituen lurraren azpian. Kolpeka daude puztuz doazen aziak. Datozen belaunaldietan jasoko den usta honek, bere ala lertuko du lurra.